You cannot sit on the fence. You cannot sit on the fence. Fence همون فنسی است که در فارسی هم استفاده میشه. sit یعنی نشستن. You cannot sit یعنی نمیتونی بنشینی. On the fence یعنی روی فنس. فردی وقتی که روی فنس میشینه یعنی نه سمت راست نه سمت چپه در وسط قرار گرفته عبارت you cannot sit on the fence عبارتی است یا اصطلاحی است به این معنی که نمیتوانی بی تصمیم یا بی طرف بمانی حتما باید سمت یکی رو بگیری you cannot sit on the fence you cannot sit on the fence Something fierce. Something fierce. Fierce یعنی حد زیاد و شدید. Something یعنی چیزی. Something fierce یعنی یک حد بسیار زیادی. Something fierce. Something fierce. Spare my blushes. Spare my blushes. Spare my blushes یک اصطلاح هست به معنی اینکه خجالتم ندید. کاری نکنید که من خجالت بکشم. Spare my blushes. Spare my blushes. Speak your heart. Speak your heart. Heart یعنی قلب یا دل. Your heart یعنی دلت یا قلبت. Speak یعنی صحبت کردن، سخن گفتن. Speak your heart اصطلاحی است به معنی حرف دلت رو بزن، حرف دلت رو بگو. Speak your heart. Speak your heart. Stand by the car. Stand by the car. The car اشاره میکنه به اون ماشین مشخصی که گوینده داره در موردش صحبت میکنه. By در اینجا یعنی کنار. Stand یعنی ایستادن. Stand by the car یعنی کنار ماشین به بایست. Stand by the car. Stand by the car. Standing ovation Standing ovation ovation یعنی تشویق کردن و تحسین کردن stand یعنی ایستادن standing یعنی در حالت ایستاده standing ovation یعنی ایستاده کف زدن و تشویق کردن و تحسین کردن فردی standing ovation standing ovation Stop if you dare. Stop if you dare. Dare یعنی جرأت کردن یا جرأت داشتن. Stop یعنی متوقف کردن یا متوقف شدن. Stop if you dare یعنی اگر جرأت داری وایسا، اگر جرأت داری بیست. Stop if you dare. Stop if you dare. straight talking straight talking talk یعنی صحبت کردن straight یعنی صادقانه و مستقیم straight talking یعنی گفتار صادقانه و فارغ از دروغ و ریا straight talking straight talking He studies the book. He studies the book. The book اشاره میکنه به اون کتاب مشخص که گوینده میدونه و شنونده میدونه که چه کتابی است. Study یعنی مطالعه کردن. Studies اشاره میکنه به حالت سوم شخص و he. He studies the book یعنی او کتاب را میخواند. He studies the book. He studies the book. Such an asshole. Such an asshole. asshole یعنی آدم احمق یا عوضی an asshole آرتیکل an به دلیل اینکه حرف اول در کلمه asshole صدا داره به خاطر همین از آرتیکل an استفاده شده such یعنی چنین such an asshole یعنی عجب احمقی عجب کلخری عجب آدم نفهمی such an asshole such an asshole take A dictation Take a dictation Dictation یعنی دیکته کردن Take a dictation یعنی دیکته نوشتن یا در یک دیکته شرکت کردن Take a dictation یعنی دیکته نوشتن Take a dictation Take a dictation That looks great. That looks great. Great یعنی عالی. Look یعنی به نظر رسیدن. Looks حالت سوم شخص و اشاره میکنه به اون چیزی که در موردش دارن صحبت میکنن. That اشاره به دور. That looks great یعنی اون عالی به نظر میرسه یا خیلی ساده تر عالی به نظر میرسه. That looks great. That looks great. That is a comfort. That's a comfort. Comfort یعنی آرام کردن یا حال خوب به آدم دادن. That's a comfort یعنی این حال آدم رو به جا میاره یا اون حال آدم رو جا میاره. That's a comfort. That's a comfort. That is no excuse. That's no excuse. excuse یعنی بهانه آوردن no excuse یعنی بهانه وجود نداره that's no excuse یعنی اینکه بهانه درست نیست اینکه دلیل نمیشه اینکه بهانه جا و منطقی نیست that's no excuse that's no excuse That is not right. That's not right. Right یعنی درست و همچنین سمت راست. Not right یعنی درست نیست یا درست نبودن. That's not right یعنی آن موضوع درست نیست. اشتباهه. That's not right. That's not right. The hell with it. The hell with it. It اشاره میکنه به اون موضوع که دارن در موردش صحبت میکنن with یعنی با the hell یعنی جهنم the hell with it معادل عبارت به درک به جهنم در فارسی است the hell with it the hell with it The last but one. The last but one. One یعنی یکی but یعنی اما last یعنی آخرین the last but one یعنی آخری اما به غیر از یکی که در فارسی خیلی ساده میگیم یکی مونده به آخر the last but one the last but one The Soviet Union The Soviet Union The Soviet Union عبارتی است که به اتحادیه جماهیر شوروی که کشوری در گذشته بود اطلاق میشه The Soviet Union The Soviet Union The way is paved. The way is paved. Pave یعنی هموار بودن. Paved یعنی هموار شده. The way اشاره میکنه به اون راه مشخص. The way is paved. یعنی راه همواره. راه بدون مشکله. The way is paved. The way is paved. There is the bell. There's the bell. Bell یعنی زنگ. The bell یعنی همون زنگی که حالا در موردش دارن صحبت میکنن گوینده و شنونده میدونن منظور کدوم زنگه There's the bell یعنی اینهاش زنگ خورد مثلا تو مدرسه هستید زنگ تفریح مثلا خورده میشه There's the bell There's the bell They live nearby. They live nearby. Nearby یعنی در نزدیکی live یعنی زندگی کردن they یعنی آنها They live nearby یعنی اونها همین نزدیکی ها زندگی می کنند. همین اطراف زندگی می کنند. They live nearby. They live nearby. They are the same. They are the same. The same یعنی همان. They are یعنی آنها هستند. They are the same یعنی اونها یکی هن. با هم یکی فرق نمیکنه. They are the same. They are the same. Third time lucky. Third time lucky. Lucky یعنی خوششانس یا خوشبخت. Time یعنی بار یا دفعه یا زمان. Third یعنی سوم. Third time lucky یعنی شانس دفعه سوم که در مدل فارسیش میگیم تا سه نشه بازی نشه. Third time lucky. Third time lucky. This is bullshit. This is bullshit. bullshit کلمه ترکیبی است که از ترکیب دو کلمه shit و bull ساخته شده. Bull یعنی گاو، shit یعنی خروجی یا مدفوع. bullshit عبارتی است به معنی مزخرف چرت بیهوده This is bullshit یعنی این مزخرفه این چرته باید توجه بکنید این عبارت یه مقدار بیادبیه مثلا طرف یه حرفی زده شما میخواید بگید که مزخرف داره میگه This is bullshit This is bullshit This is my uncle. This is my uncle. uncle عبارتی است که به عمو، دایی یا شوهرخاله یا شوهرمه در انگلیسی گفته میشه. خیلی اهمیتی نداره. اگر لازم باشه مخاطب از شما میپرسه چه نسبتی با شما داره و شما میتونید بگید که مثلا برادر مادرمه یعنی داییمه. خب خیلی اهمیتی نداره در فرهنگ انگلیسی. This is my uncle. This is my uncle. This is not fair. This is not fair. fair یعنی عادلانه یا منصفانه not fair یعنی عادلانه یا منصفانه نبودن this is not fair یعنی این عادلانه یا انصاف نیست this is not fair this is not fair This was revenge. This was revenge. Revenge یعنی انتقام گیری. This was یعنی این بود. This was revenge یعنی این انتقام گیری بود. This was revenge. This was revenge. I want to call the roll. I want to call the roll. Call the role یعنی حضور و قیاب کردن I want to یعنی من میخوام که I want to call the role یعنی من میخوام حضور و قیاب کنم مثلا معلم سر کلاس یا استاد سر کلاس میگه که I want to call the role یعنی میخوام حضور و قیاب کنم I want to call the role I want to call the role You want to make mischief. You want to make mischief. Mischief یعنی شیطنت یا موزیگری Make mischief یعنی شیطونی کردن موزیگری کردن You want to یعنی تو میخوای که You want to make mischief یعنی تو عمدن میخوای دعوا را بندازی میخوای موزیگری کنی شیطنت کنی You want to make mischief You want to make mischief. I miss you so much. I miss you so much. So much یعنی خیلی زیاد. I miss یعنی دلم تنگ شده. I miss you so much یعنی من دلم برات خیلی تنگ شده. I miss you so much. I miss you so much. Don't monkey around. Don't monkey around. Around یعنی همین هول و هوش. Monkey یعنی میمون. Don't monkey around اصطلاحی است به معنی احمقانه رفتار نکن. این کار احمقانه را انجام نده. Don't monkey around. Don't monkey around. Please raise your hands. Please raise your hands. hand یعنی دست hands یعنی دستان your hands یعنی دستان شما raise یعنی بالا آوردن please یعنی لطفاً Please raise your hands یعنی لطفاً دستانتان را بالا بگیرید یا بالا بیاورید. Please raise your hands. Please raise your hands. The king raised an army. The king raised an army. Army یعنی ارتش raised یعنی جمعآوری کردن در اینجا و همچنین بالا آوردن The king اشاره میکنه به اون پادشاه مشخص The king raised an army عبارتی است به معنی اینکه پادشاه قشون گرد آورد The king raised an army the king raised an army I want to tell the news I want to tell the news news یعنی اخبار tell یعنی گفتن I want to یعنی من میخوام که I want to tell the news یعنی من میخواهم اخبار را بگویم I want to tell the news I want to tell the news Can you tell me the time? Can you tell me the time? time یعنی زمان the time یعنی زمان مشخص tell me یعنی به من بگی can you یعنی آیا میتونی Can you tell me the time? یعنی آیا میتونی زمان رو یا ساعت رو به من بگی؟ راه دیگری است یا عبارت دیگری است برای پرسیدن ساعت. Can you tell me the time? Can you tell me the time? What is what? What is what? What یعنی چه چیزی؟ What is what عبارتی است به معنی چی به چیه؟ موضوع چیه؟ What is what? What is what? Mori knows what is what. Mori knows what is what. What is what یعنی چی به چیه Mori knows یعنی موری میداند Mori knows what is what یعنی موری میدونه چی به چیه موضوع چیه چه خبره Mori knows what is what Mori knows what is what Tom hurt himself Tom hurt himself himself یعنی خودش hurt یعنی صدمه زدن و در اینجا در زمان گذشته استفاده شده Tom hurt himself یعنی تام به خودش آسیب زد Tom hurt himself Tom hurt himself top of the world Top of the world world یعنی دنیا و جهان top یعنی بالا top of the world عبارتی است به معنی اینکه بهتر از این دیگه نمیشم دنیا زیر پامه من روی دنیا قرار دارم top of the world top of the world don't turn a blind eye. Don't turn a blind eye. Blind یعنی کور eye یعنی چشم turn یعنی چرخاندن Don't turn a blind eye عبارتی است به معنی خودت رو به اون راه نزن Don't turn a blind eye Don't turn a blind eye Turn that man in. Turn that man in. Turn in یعنی معرفی کردن فردی به پلیس. Turn that man in یعنی اون مرد رو به پلیس معرفی کنید. Turn that man in. Turn that man in. Undo your button. Undo your button. Button یعنی دکمه. Your button یعنی دکمت. Undo button یعنی باز کردن دکمه. Do button یعنی دکمه رو بستن. Undo your button یعنی دکمت رو باز کن. Undo your button. Undo your button. We just told you. We just told you. told گذشته tell یعنی گفتن just یعنی همین الان یعنی همین چند لحظه پیش We just told you یعنی همین الان بهت گفتیم We just told you We just told you We will be there. We will be there. There یعنی آنجا یا اشاره به دور. We will be یعنی ما خواهیم بود. We will be there یعنی ما آنجا خواهیم بود. We will be there. We will be there. We will win soon. We will win soon. Soon یعنی به زودی win یعنی برنده شدن We will win یعنی ما برنده خواهیم شد Soon به زودی We will win soon یعنی ما به زودی پیروز خواهیم شد We will win soon We will win soon We will discuss it. We will discuss it. Discuss یعنی مورد بحث قرار دادن یا بحث کردن. We will discuss یعنی ما بحث خواهیم کرد. It اشاره میکنه به اون موضوعی که در موردش دارن صحبت میکنن. We will discuss it یعنی ما در موردش بحث خواهیم کرد. We will discuss it. We will discuss it. Well done indeed. Well done indeed. Indeed یعنی واقعا در حقیقت done یعنی انجام شده well یعنی خوب well done یعنی کارت خوب بود یا خوب انجام دادی well done indeed یعنی واقعا کارت خوب بود یا واقعا گلی به جمالت کارت درسته well done indeed Well done indeed! What a big house! What a big house! House یعنی خانه big یعنی بزرگ What a big house یعنی چه خانه بزرگی در حالت تعجب دارید میگید What a big house چه خانه بزرگی What a big house! What a big house! What a nice girl! What a nice girl! Girl یعنی دختر nice یعنی زیبا و خوب What یعنی چه What a nice girl یعنی چه دختر خوبی یا چه دختر زیبایی What a nice girl What a nice girl What am I doing? What am I doing? Doing یعنی در حال انجام I یعنی من What am I doing یعنی من دارم چه کار میکنم What am I doing ساختاری است در حالت حال استمراری به صورت سوالی What am I doing یعنی من دارم چه کار میکنم What am I doing What am I doing What do you do? What do you do? Do یعنی انجام دادن What یعنی چه What do you do یعنی شما دارید چه کار میکنید اما به حالت اصطلاحی و در گفتار آمیانه What do you do یعنی شغل شما چیه چه کار میکنید کارتون چیه What do you do What do you do What do you have? What do you have? have یعنی داشتن what یعنی چه do فعل کمکی است که برای سوالی کردن استفاده شده What do you have یعنی شما چه چیزی دارید یا شما چه چیز دارید What do you have What do you have What does he do? What does he do? What does he do? یعنی شغل او چیست یا او چه کار می کند What does he do? What does he do? What is it to me? What is it to me? To me یعنی به من What یعنی چه What is it to me عبارتی است به معنی به من چه مربوطه چه ارتباطی به من داره What is it to me What is it to me What time is it What time is it? What time is it? عبارتی است که دیگه خودتون میدونید میدونید یعنی ساعت چنده من الان از شما میپرسم لطفا ساعت رو در قسمت کامنت حتما بنویسید من از شما میپرسم What time is it? What time is it? What is all this? What is all this? This یعنی این یا اشاره به نزدیک all یعنی همه what یعنی چه What is all this عبارتیست یعنی اینها یا همه اینها چیان یا خیلی ساده تر اینها دیگه چیه What is all this What is all this What is going on? What's going on? What's going on عبارتی است که بسیار در گفتار کاربرد داره یعنی چه خبره چه اتفاقی در حال رخ داده ماجرا چیه What's going on؟ همچنین از این عبارت در احوال پرسی هم استفاده میشه مثلا بعد از اینکه سلام دادید به طرف یا دیدینش میتونید بگید What's going on؟ What's going on؟ یعنی چه خبر اوضاع چطوره اوضاع چطور میگذره What's going on What's going on What is in there? What's in there? There یعنی آنجا in یعنی داخل What یعنی چه چیزی What is in there یعنی اونجا یا اون داخل چیه چه چیزی اونجاست What's in there What's in there What is it to you What is it to you To you یعنی به تو What یعنی چه چیزی What is it to you یعنی به شما چه ربطی داره چه ارتباطی به تو داره چه دخلی به تو داره What is it to you What is it to you What is the time What's the time? Time یعنی زمان یا وقت What's the time عبارت دیگری است که برای پرسیدن ساعت استفاده میشه What's the time اگر در مثال What time is it ساعت رو در کامنت ننوشتید الان از شما میخوام که با این سوال که من ازتون میپرسم ساعت رو در قسمت کامنت بنویسید What's the time الان ساعت چنده در قسمت کامنت ساعت رو بنویسید What's the time? What's the time? When pigs fly. When pigs fly. Fly یعنی پرواز کردن. Pig یعنی خوک. Pigs در حالت جمع استفاده شده یعنی خوک ها. When یعنی وقتی. When pigs fly یعنی وقتی که خوک ها پرواز کردن طبیعتا خوک ها که نمیتونن پرواز کنن مثلا طرف از شما یه درخواستی داره و شما میگین When pigs fly وقتی که خوک ها پرواز کردن یا در فارسی خیلی ساده میگیم وقت گل نی یعنی هیچ وقت When pigs fly When pigs fly when he comes in when he comes in come یعنی آمدن come in یعنی به داخل آمدن he یعنی اوی مذکر when یعنی چه موقع یا کی when he comes in یعنی هر وقت که او به داخل می آید when he comes in When he comes in When I come back When I come back Come یعنی آمدن Back یعنی عقب یا پشت سر When یعنی وقتی Come back در حالت ترکیبی یعنی برگشتن When I come back یعنی وقتی که من برگردم When I come back When I come back Where do I sign? Where do I sign? sign یعنی امضا کردن همطور که میبینید جیش خونده نمیشه where یعنی کجا where do I sign یعنی من کجا رو باید امضا کنم where do I sign where do I sign Where is the ATM? Where is the ATM? ATM مخفف Automated Teller Machine یا ماشین خودپردازه Where یعنی کجا Where is the ATM یعنی خودپرداز کجاست Where is the ATM Where's the ATM? Wherever you are. Wherever you are. are یعنی هستی you یعنی تو wherever یعنی هر جا wherever you are یعنی هر جایی که تو هستی wherever you are wherever you are. Who is speaking? Who is speaking? Speaking یعنی در حال سخن گفتن Who یعنی چه فردی Who is speaking در تلفن و مکالمات تلفنی استفاده میشه یعنی چه فردی داره صحبت میکنه یا خیلی ساده تر وقتی که گوشی رو برداشتید و احوال پرسی کردید مثلا میخواید بپرسید شما کی هستید در فارسی میگیم دیگه میگیم ببخشید شما در انگلیسی میگیم who's speaking یعنی کی داره صحبت میکنه شما کی هستید لطفا بگید که شما کی هستید who is speaking who's speaking Whose car is it? Whose car is it? It اشاره به دور یا آن ایز یعنی است کار یعنی ماشین یا خودرو whose یعنی مال چه فردی whose car is it یعنی اون ماشین مال کیه whose car is it whose car is it why me why now Why me? Why now? Now یعنی اکنون Why یعنی چرا Why me یعنی چرا من Why now یعنی چرا الان Why me? Why now چرا من چرا الان Why me? Why now Why me? Why now? Will you please? Will you please? Please یعنی لطفاً Will you please عبارتی است که یعنی آیا امکان داره شما حالا در ادامش میتونید بگید چیزی رو یعنی لطفا میشه که شما فلان کار رو انجام بدید Will you please Will you please Word gets around. Word gets around. Around یعنی همین هلوهوش یا این اطراف. Get یعنی رسیدن. Get حالت سوم شخص استفاده شده به خاطر word. word یعنی کلمه یا حرف. Word gets around عبارتیست یعنی شایعه یا حرف همه جا پخش میشه مطمئن باشید دیگران در مورد شما صحبت میکنند و شایع پراکنی میکنند word gets around word gets around You are an angel. You are an angel. angel یعنی فرشته an آرتیکل an یعنی یک و به دلیل اینکه حرف بعدش در انجل A و صدادار گفتاری است از آرتیکل AN استفاده شده و از A استفاده نمیشه R یعنی هستی You are an angel یعنی تو یک فرشته هستی You are an angel You are an angel You are another. You are another. Another یعنی دیگری You are یعنی تو هستی You are another یعنی تو یکی دیگه هستی خودتی مثلا داداش بزرگتون یه حرفی به شما میزنه یا دوستتون تو مدرسه یه حرف بدی میزنه شما بهش میگین چی؟ You are another تو هم یکی دیگه از اون هستی یعنی خودتی خیلی راحت You are another You are another. You are dreaming. You are dreaming. Dream یعنی رویا یا رویا پردازی Dreaming یعنی در حال رویا پردازی You are dreaming در حالت حال استمراری یعنی داری رویا پردازی میکنی دلت خوشه ها You are dreaming. You are dreaming. You are the best. You are the best. Best یعنی بهترین. The best یعنی بهترین بهترین ها You are یعنی تو هستی You are the best یعنی تو بهترین بهترین هایی بهترینی You are the best You are the best You are welcome You are welcome Welcome یعنی خوش آمد گفتن You are یعنی تو هستی You are welcome یا You are welcome یعنی خواهش میکنم اختیار دارید قابلی نداشت You are welcome You are welcome You have my word You have my word. Word یعنی کلمه یا حرف. My word یعنی حرف من یا کلمه من. You have یعنی تو داری. You have my word یعنی حرف من رو داری. قول من رو داری. مطمئن باش که انجام میشه. You have my word. You have my word. You know me well. You know me well. Well یعنی خوب me یعنی مرا know یعنی شناختن یا دانستن You know me well یعنی شما منو خوب میشناسید You know me well You know me well You look puzzled. You look puzzled. Puzzle یعنی پازل یا معما. Puzzled یعنی بهت زده یا شگفت زده شده. Look یعنی به نظر رسیدن. You look puzzled یعنی بهت زده به نظر میای. شگفت زده به نظر میای. You look puzzled. You look puzzled. You make me sick. You make me sick. Sick یعنی مریض. Me یعنی مرا. You make me sick در واقع تو حالت لغوی یعنی تو منو مریض میکنی اما در معنی اصطلاحی یعنی تو حالم رو به هم میزنی من ازت متنفرم You make me sick You make me sick You should shave. You should shave. shave یعنی اصلاح صورت کردن یا با تیغ زدن should یعنی باید you should shave یعنی تو باید صورتت رو اصلاح کنی صورتت رو بتراشی you should shave you should shave You will be sick. You will be sick. You یعنی تو will be یعنی خواهی شد sick یعنی مریض You will be sick یعنی تو مریض خواهی شد البته بلا از شما عزیزان به دور باشه شما مریض نخواهید شد دور از جون شما عزیزان You will be sick You will be sick You have got belly. You have got belly. belly یعنی چربی دور کمر یا این چربی هایی که دور شکم جمع میشه You have got یعنی آوردی You have got belly یعنی شکم آوردی شکم داری You have got belly You have got belly You are too kind. You are too kind. Kind یعنی مهربان. Too یعنی بسیار زیاد. You are یعنی تو هستی. You are too kind یعنی تو خیلی مهربونی. You are too kind. You are too kind. You will get yours. You will get yours. Yours یعنی مال تو. Get یعنی به دست آوردن. You will get یعنی به دست خواهی آورد. You will get yours عبارتی است به معنی اینکه تو هم تقاصت رو پس میدی. تو فارسی میگیم خدا از پات در میاره. You will get yours. You will get yours. You will have that. You will have that. You will have یعنی تو خواهی داشت. That یعنی آن را یا اشاره به دور. You will have that در حالت اصطلاحی یعنی پیش میاد دیگه. زندگی دیگه برای تو هم پیش میاد. You will have that. You will have that. You are beautiful. You are beautiful. Beautiful یعنی زیبا. You are یعنی تو هستی. You are beautiful یعنی تو زیبایی. You are beautiful. You are beautiful. You are very nice. You are very nice. Nice یعنی خوب و زیبا. Very یعنی بسیار. You are یعنی تو هستی. You are very nice یعنی شما بسیار خوب هستید. بسیار با محبت هستید. You are very nice. You are very nice. Yours faithfully. Yours faithfully. Yours faithfully عبارتی است که در انتهای ایمیل ها یا در انتهای نامه ها استفاده میشه. Yours faithfully. Yours faithfully. A boring activity. A boring activity. Activity یعنی فعالیت. Boring یعنی کسل کننده. A boring activity یعنی یک فعالیت کسل کننده. A boring activity. A boring activity. A couple of years. A couple of years. Year یعنی سال. Years یعنی سالها. Couple یعنی جفت یا چند. A couple of years یعنی یک چند سالی. A couple of years. a couple of years a high keen sound a high keen sound sound یعنی صدا keen یعنی بسیار تیز و برنده high یعنی بالا a high keen sound یعنی صدای بلند و تیز صدای بسیار شدید A high keen sound. A high keen sound. We are in a holiday cottage. We are in a holiday cottage. Cottage یعنی آلاچیق یا ویلا. holiday یعنی تعطیلات we are in a holiday cottage یعنی ما در یک ویلای اجاره ای یا ویلای تعطیلاتی هستیم we are in a holiday cottage we are in a holiday cottage it was slip of the ear It was slip of the ear. Ear یعنی گوش. Slip یعنی اشتباه شدن یا اشتباه لپی بودن. It was یعنی اون بود. It was slip of the ear یعنی اون اشتباه شنیداری بود. یعنی اشتباه شنیدید. یا من اشتباه شنیدم. It was slip of the ear. It was slip of the ear. This is slip of the pen. This is slip of the pen. Slip یعنی اشتباه. Pen یعنی خودکار. This یعنی این یا اشاره به نزدیک. This is slip of the pen. عبارتیست یعنی این اشتباه چاپیه. اشتباه خودکاریه. This is the slip of the pen. This is a slip of the pen. Your ten dollar book Your ten dollar book book یعنی کتاب dollar یعنی دلار ten یعنی ده your یعنی مال تو your ten dollar book یعنی کتاب ده دلاری تو your ten dollar book your ten dollar book Stop your thoughtless act. Stop your thoughtless act. Act یعنی رفتار. Thought یعنی فکر یا تفکر. Thoughtless یعنی بی فکر یا بی فکرانه. Your یعنی مال تو. Stop و نه stop ا نداره اولش. Stop یعنی تمومش کن. بس کن. Stop your thoughtless act یعنی رفتار بیفکرانت رو تموم کن بس کن Stop your thoughtless act Stop your thoughtless act